Online Gospel Fest. Ah, kwa majina naitwa Catherine Paula Kio. Mimi ni mtaaluma hapa katika chuo cha watu wenye kinachotoa mafunzo kwa watu wenye ulemavu. Kipekee napenda kumshukuru Mungu kwa nyie kuweza kufika hapa na kutoa kile mlichobarikiwa kwa ajili ya kuweza kuendeleza huduma kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum. Mungu awabariki sana na kile mlichotoa pale mlipotoa, mwende mkazidi kuongezewa na kubarikiwa zaidi, na tunaamini kile tulichokipata kitatumika vizuri katika kuendeleza huduma kwa watu wenye mahitaji maalum. Asanteni sana na Mungu awabariki. Kwa majina anaita Esther. Napenda kushukuru kwa msaada uliotuletea leo, nasema ni asante. Halafu na kingine tunaomba uimbaji wako uendelee zaidi na zaidi. Kwanza kipekee ninataka kumshukuru sana Mungu ambaye anaweka vipawa ndani ya watu na hasa watu wanapotambua pia kwamba vipawa ambavyo Mungu amewapa sio kwa ajili yao, lakini kwa ajili ya watu wengine. Hili kwangu mimi leo limedhihirika pia uh, kwa sababu Janet ya Kahembe ni mwimbaji wa nyimbo za Injili na tangu alipokuwa anaandaa tamasha hili alitamani sana kuona kwamba hivi mchungaji, nielekeze wapi eh, eh, sadaka yangu hii, sehemu ambayo nimetamani iende kwa walengwa. Nilimwambia kwamba wako makundi mbalimbali mbali. Na tulipojadiliana habari ya makundi, alitaja makundi walemavu, na kwa kweli tuli aliweza kufanikiwa, na tunamshukuru sana Mungu kwamba baada ya ku kufanikiwa na jana akamaliza tamasha lake la kwanza kwa maana ya uzinduzi wa albamu yake ya kwanza ijulikanayo kwamba Yesu Hanyamazi. Aliweza kuelekeza asilimia 30 katika kituo hiki cha walemavu ya Kanisa la Kiinjili la Kiluteri Tanzania, Dayosisi ya Meru, na tunawashukuru kwamba wametupokea tukaweza kukabidhi kiasi hicho, na ninachotaka kusema kwa waimbaji wote, na najua anamtumikia Mungu. Lakini Mungu anapowainua, Mungu hamuinui mtu uh, na kumpa kipawa kwa ajili yake, lakini kipawa kile pia kiweze kuwafikia watu wengine. Na kwa kweli huo ndio uinjilisti kabisa, huo ndio uinjilisti kwamba eh, wako watu ambao ni wahitaji na Yesu alikuja kwa ajili ya wahitaji. Uh, mi kwa majina naitwa El Martin, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Nimejifunza ni kitu kikubwa sana kupitia Janet Janet ni mtu mwenye roho ya pekee, ni mtu ambaye anafanya kazi ya Mungu katika uwazi. Ndio maana hata leo tumeweza kufika mahali hapa baada ya kumaliza tamasha letu jana la Yesu wa Nyamazi. Hivyo basi tumekuja tumeonana na watu hawa wenye upendo wa hali ya juu, ni watu ambao wenye mioyo ya kipekee, ni watu wenye uhitaji mkubwa. Hivyo basi tumeguswa sana na yale tuliyoyakuta hapa. Tunaomba popote mlipo ya popote mlipo pale mtu una chochote unaweza kusapoti watu hawa. Nafurahi sana kwa kitu ambacho Janeth amekifanya, yaani nimejifunza kitu, yaani I wish na mimi nifanye, kwa sababu ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Kwa hiyo nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa hiki ambacho kimekifanya siku ya leo, tukiunga tukiunganika na dada yetu janet Kaembe. Hivyo Mungu ni mwema. Natamani na mimi siku moja nifanye kitu kwa ajili ya watoto walemavu. Amina. Tumefika mahali hapa kwa sababu jana nilikuwa na uzinduzi wa DVD yangu inaitwa Yesu Wanyamazi, na namshukuru Mungu kweli ilienda vizuri na tukapata kile tulichokuwa tunakusudia, japo sio kwa asilimia mia, lakini namshukuru Mungu kwa kilichopatikana. Sasa leo hii tukaona pamoja na uongozi wa kanisa ukanisindikiza na baadhi ya waimbaji wenzangu, tuje tufikishe sasa kwa walengwa, maana nadhiri yangu kwa Mungu ilikuwa sehemu ya kinachopatikana nipeleke kwa watu wenye ulemavu. Namshukuru Mungu tumefika mahali hapa na tumeshakabidhi vizuri unachopata, angalia unafanya nini kwenye jamii ili Mungu akubariki, kwa sababu mkono unaotoa ndio unaopokea. Ni rahisi hata wewe kuinuliwa kwa urahisi, lakini inatakiwa wewe imetokea moyoni. Kama ijatokea moyoni, ni ngumu, kwa sababu unaweza ukakuta umeenda umefanya tamasha kama vile labda nilichotarajia akijafika malengo. Ukiangalia tamasha kuliandaa ni gharama, kwa hiyo kama sio huduma yako kutoka moyoni, unaweza ukajikuta unaumia, na sadaka unayoitoa kwa kuumia, hiyo sio sadaka mbele za Mungu hii ni huduma ambayo mimi naipenda na sijaanza kwa ajili ya uimbaji toka nikiwa mtoto mdogo. Mimi mara nyingi hata birthday za mtoto au hata mara moja kwa mwaka huwa tunapenda kwenda kwenye hivi sehemu kama hizi kwa yatima nini tunafanyia huko. Yaani ni kitu ni huduma ninaipenda kutoka moyoni na nilimwekea Mungu nadhiri wakati namuomba aniinue katika swala la uimbaji. Nikamwekea Mungu nadhiri kwamba nitakachokuwa nakipata kitakuwa kinahudumia ya makundi. kutupa kibali cha kufika mahali hapa. Tunasema asante Baba hata kwa ajili ya wajane wako hawa. Tazama Mungu, tulipofika mahali hapa, e Mungu, hata tunavyoondoka mahali hapa, tunawaacha mikononi mwako. Tunakuomba uwalinde, uwatangulie hata katika maisha yao ya kawaida na katika masomo yao Baba, ukatembee nao siku zao zote wanazokuwepo mahali hapa, na ukawasaidie Baba, hata wale wenye uhitaji labda wanatibiwa. E Mungu, tunaomba uwe pamoja nao Tazama hata sisi tunavyoondoka mahali hapa, tunakuomba uendelee kuwa pamoja nasi, utuongoze katika safari yetu yote. Ni katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Amen. Amen. Online Gospel Fest.